chiama nascondino? Io conto, tu ti nascondi, sì. io conto e tu ti nascondi, sì. Uno, due, tre, quattro, cinque,